армысыз біздің сүйікті көрермен біздің сүйікті оқушылар және де ә, сабағымызды талап отырған талапкер әрине бүгін біз сіздермен арнайы физика пәнін нөлден бастап үйренеміз яғни бірінші сабағымызды бастаймыз ол үшін алдымен өзіміз таныстырып өтейін менің есімім момин харун қазіргі уақытта физика пәні бойынша осы әлеуметтік желіде сіздер үшін пайдалы болған деңгейде физика пәнін үйрететін боламыз алдын ала айтып өтетініміз әрине біздің каналға тіркелмеген болсаңыз тіркелуге кеңес береміз сонымен қатар өзіміздің қазіргі уақытта өз деңгейімізде әлеуметтік желілерде белсенділігімізге шақырып қаламыз яғни осындай бір өзіміздің каналдарымыз бар сіздер үшін физика пәні бойынша пайдалы болатындығына толыққанды сеніммен айтамыз жақсы олай болса біз бастаймыз әрине жалпы физика курсын біз алдағы уақытта бес бөлімге бөліп қарастырамыз жалпы бірінші бөліміміз механика екінші бөлім молекулалық физика үшінші бөліміміз электростатика төртінші бөлім оптика бесінші бөлім атомдық және ядролық физика болып осы беске бөліп қарастырамыз яғни біз сіздермен жалпы физика курсын дәл осы бес бөлімде толық меңгеріп шығатын боламыз олай болса біз сіздермен бірінші болып қарастыратынымыз әрине бұл механика бөлімі жалпы айтқан кезде механика деген не механика бөлімінде не үйренеміз жалпы физика пәнін нені үйретеді бізге деген сұрақтарға осы бір әрбір бөлімді толық меңгере отырып сіздермен үйренетін боламыз сонымен <clears throat> біздің бірінші болып механика бұл нені зерттейді жалпы анықтамасы қандай деген сұраққа тоқталайық механика деп жатқанымыз бұл уақыттың өзгеруіне байланысты дененің орын ауыстыру құбылысын механикалық қозғалыстар деп айтамыз яғни мысалы қараңыз сіз ә, осындай бір таби неге қарадыңыз терезені аштыңыз қарадыңыз машина қозғалып бара жатыр қараңыз уақыт өтіп жатыр машина бір жерден екінші жерге орын ауыстыра жатыр яғни демек бұл дегеніміз механикалық қозғалысқа мысал болады немесе сіздің столыңыздың үстінде бір Э, кітап тұр физика кітабы уақыт өтіп жатыр бірақ кітап қозғалып жатқан жоқ получается бұл механикалық қозғалысқа жатпайды деген сөз түсіндіре алдық қой ал енді осы жерде біз механикалық э, бөлімді үшке бөліп қарастырамыз және де ол э, механикалық бөлім бізге нені үйретеді иә механикалық бөлімде біз кез келген уақыт моментінде дененің жылдамдығы мен оның координаталасын анықтаймыз мысалы қандай жылдамдық қозғалды қандай күштің әсерінен тепе теңдік сақтады ма сақтамады ма жалпы осы бір сұрақтарға шешім іздейміз демек қараңыздар олай болса біз жалпы механиканы жаңа айтқанымыздай үш бөліп қарастырамыз біріншісі кинематика екіншісі динамика үшіншісі статика жалпы осы үш бөлімде біз толық механика бөлімін үйреніп меңгеріп шығатын боламыз яғни кинематика нені зерттейтін десек кинематика бұл дененің қозғалыс себеп салдары емес тек қана геометриялық қасиеттер ал динамика керісінше тек қана себеп салдарын статика тепе теңдік күйлер ә, сөзіне мән беретін болсақ кинематикада біз сызамыз өлшейміз қарастырамыз яғни геометриялық қасиеттерге мән береміз яғни бұл жерде фигуралардың ауданын қарастырамыз иә соған байланысты есептер шығаратын және үйренетін боламыз динамикада дене қандай күштің әсерінен қозғалды қандай күшке қарсы қозғалды деген сұрақтарға шешім іздейтін боламыз ал статика бөлімінде дененің тепе теңдік күйлерін қарастырамыз яғни ол дегеніміз ә, механика алтын ережесі бар мысалы қарапайым бір мысал келтірейік сіз елу килограммдық унды көтеру мүмкіндігіңіз жоқ бірақ оны белгілі бір яғни механизмнің көмегімен көтеруге мүмкіндік аласыз получается бұл дегеніміз бізде статика тепе теңдікті сақтай алдық деген сөз яғни осындай бір заңдылықтарды үйренетін боламыз сонымен бірінші болып қарастыратынымыз бұл әрине кинематика жалпы кинематика жаңа айттық дененің қозғалыс себеп салдарын емес қарастырмайды оның себеп салдарын тек қана нені геометриялық қасиеттері деген сөзге мән береміз осының астына сіз қойсаңыздар болады яғни біз осы мәңгі, сөзге мән береміз геометриялық қасиеттер дегеніміз бұл не деген сөз ә, жалпылама қарастырған кезде геометриядағы мысалы тік бұрыш немесе төрт бұрыш, немесе трапеция осы бір фигуралардың аудан, немесе осы бір фигуралардың қасиеттеріне сүйене отырып есептерді шығаруға мүмкіндік аламыз ал енді бұл жерде біз білуіміз керек болған ең алдымен нені білуіміз керек әрине траектория дегеніміз не жол дегеніміз не орын ауыстыру дегеніміз не деген сұрақтарға тоқталамыз жалпы траектория дегеніміз не мысалы траекторияға біз қазіргі уақытта біз мынау такси деген қатты дамыған мысалы яндекс гоу иә бір заказ беретін болсаңыз сіздің тұрған жеріңіз және баратын жеріңізді белгілейсіз сол кезде сіздің неңіз келіп шығады сызық алып барады осылай жүрсеңіз сіз барасыз яғни ол сызық сізді алып баратын траектория яғни сізге баратын жеріңізге мүмкіндік беретін сызық түрінде қалдырған із болып есептеледі яғни траекторияның анықтамасы дененің немесе материалдық нүктенің қозғалысы барысында қалдырған сызық түріндегі ізі деп айтамыз мысалы міне қараңыздар ә, айталық мына жер а нүктесі мен қозғалдым жұмысқа келдім б нүктесіне бұл менің жүрген жолымның траекториясы Осы осылай осындай бағытта жүрдім деген сияқты ал енді екіншісі бұл жүрілген жол жалпы айтқан кезде осы траектория ә, сызығын сызып алдық ал енді ол неше километр немесе неше метр деген сұраққа шешім іздейміз ол бізге қандай шаманы береді әрине жүрілген жол шамасын береді демек бұл дегеніміз осы траекторияның ұзындығы деген бұл жол болып есептеледі демек жаңағы траекторияның ұзындығы неше километр немесе неше метр десек бұл жол болып есептеледі яғни жүрілген жолдың анықтамасы траектория ұзындығы дейміз біз жолды қандай әріппен белгілейміз әрине жолды біз с деген әріппен белгілейміз өлшем бірлігі метр яғни халықаралық бірліктер жүйесінде оны біз метрмен өлшейміз ал өлшеу бірліктері бар мысалы қараңыздар ә, километр немесе сантиметр миллиметр иә ә, дециметр бұның барлығын неге түрлендіруіміз керек әрине біз метрге түрлендіруіміз керек ол дегені бір километрде мың метр бар оның үш дәрежесі метр деп алсам болады сантиметр деген онның минус екі дәрежесі метр миллиметр дегеніміз онның минус үш дәрежесі метр дециметр онның минус бір дәрежесі метр бұны біз математикада қарастырғанбыз білеміз яғни жүрілген жолдың жалпы өлшем бірлігі метр белгілену с ал енді формуласы қалай болады жүрілген жолдың формуласын табу үшін біз қараңыздар мына жерге бүйтіп жазып қарастырайын мен s тең s1 қосу s2 қосу ары қарай жалпы неше жүр, жол жүрдіңіз барлық жүрген жолдардың қосындысын аласыз мысалы біз алдымен ә, кентау қаласынан түркістан қаласына бардық бірінші жолымыз түркістан қаласынан шымкент қаласына бардық екінші жолымыз шымкенттен алматыға бардық үшінші жолымыз жалпы алматыға барған кезде неше жол жүрдім деген кезде біз не істейміз алдымен түркістан мен кентаудың арақашықтығын қосамыз жүрген жолымыз одан кейін түркістан мен шымкент шымкенттен алматы барлық жүрген жолдарын қосып тапсақ біздің жалпы ә, жолымыз келіп шығады екен демек осылай қарастырылады бұл жүрген жолдың несі формуласы болып есептелінеді ал енді үшінші бізде шама бұл орын ауыстыру жалпы орын ауыстыру дегеніміз не орын ауыстыру дегеніміз бұл әрине жаңа айттық қой біз бастапқы а нүктесі мен соңғы б нүктесін түйістіретін ә, шаманы айтамыз бұл орын ауыстыру болып есептелінеді орын ауыстырудың белгіленуі қандай деген сұраққа тоқталым жасайықшы орын ауыстыру s бірақ үстінде несі бар векторы бар өлшем бірлігі бұл да метр айырмашылық неде жол мен орын ауыстырудың әрине бұндай кезде біз физикалық тұрғыда не дейміз жол бұл әрине скаляр шама орын ауыстыру бұл әрине векторлық шама яғни физикада екі шамамыз бар скаляр және вектор деп қарастырылады ә, айырмашылық осылай түсіндірме жасаймыз себеп ә, векторлық шаманың анықтамасы бұл не еді әрине бағытымен қоса сандық мәнімен анықталынады яғни белгілі бір бағыты болады сонымен қатар сандық мәні де болады деп айтамыз ал оған мысал ретінде былай қарастырайық мысалы ауа райы болжамын жасаған кезде ертең жел оңтүстіктен шығысқа қарай 15 метр секунд жылдамдықпен соғады демек желдің бағытын айтып тұр бір екі оның сандық мәнін айтып тұр бұл бізге векторлық шамаға мысал бола алады ал скаляр шама дегеніміз тек қана сандық мәні мысалы сіз неше килограммсыз сіз пәлен килограмм иә мысалы айталық қырық килограмм немесе ә, сол сияқты уақыт неше болды уақыт бұл да скаляр шама немесе көлемі неше бұл да скаляр шама болып есептелінеді түсіндіре алдық қой яғни бұл э, екі шаманың айырмашылығы бірі скаляр екіншісі векторлық шама болып есептелінеді екен ал енді біз осыған байланысты ә, міндетті түрде білуіміз керек болған математикалық тұрғыда яғни геометриялық тригонометриялық мағыналар яғни біз нелерді білуіміз керек жаңа айттық біз кинематика тек қана геометриялық қасиеттеріне мән береміз мысалы пифагор теоремасына тоқталым жасайтын болсақ егер дене тік бұрышты үшбұрыш бойымен қозғалатын болса мысалы мынау а нүктеміз мынау б нүкте деп алайық бірінші жүрген жолымыз бар екінші жүрген жолымыз бар жалпы жол тапқан кезде біз жаңа айттық не істейміз қосамыз ал орын ауыстыру дегеннің анықтамасы қандай еді бастапқы мен соңғы нүктені қосатын кесінді солай ғой демек демек олай болса біз не істейміз әрине бұл жерде ә, s деген белгісіз бұл бізде орын ауыстыру болып есептеледі сол кезде не істейді екенбіз пифагорға мән береміз формуласын қолданамыз деген сөз ал егер белгілі бір бұрышпен қозғалу мүмкін ғой ол 90 градус емес яғни айталық міне қараңыздар ә, алдымен түзу жүрді одан кейін бар, ә, э, шығыс пен солтүстікке қарай қозғалды получается мына бұрышымыз э, жүз отыз бес градус бұл әрине э, қандай жағдайда шығарамыз біздің алғашқы бірінші жолымыз екінші жолымыз бар иә демек жол тапқан кезде қосамыз ал орын ауыстыру анықтамасы тағы да соған мән береміз а б қосамыз сол кезде бұл бізге орын ауыстыруды береді ол кезде біз қай формуланы қолданамыз әрине міне қараңыз бүйтіп алып келіп көрсетейін ол бізде пифагор себебі а беті бар б беті бар с белгісіз деген мағынада біз осы формуланы физикалық тұрғыда қолданады екенбіз енді осыған байланысты бір есеп қарастырып көрейік автобус маршрутқа шығып кешке қайтып келді осы уақытта есептегіштің көрсеткіші 500 километрге артты автобустың жүрген жолы мен орнын ауыстыру яғни автобус таңертең шықты кешке келді ол не істеді яғни э, а нүктесінен шықты жүрді жүрді жүрді жүрді жүрді жүрді, жүрді қайтадан не істеді келіп тоқтады сол кезде жүрген жолы 500 километр ал орын ауыстыру не істеді қайтадан өз орнына келді ғой демек орын ауыстыру не болып қалады нөл болады сол себепті жүрген жолымыз 500 километр ал орын ауыстыруды не дейміз нөл себебі ол не істеген жоқ орын ауыстырған жоқ получается бізде 500 және 0 деген жауап болады екен ары қарай келесі биіктігі 4 метр терезеден лақтырылған тас үйдің қабырғасынан 3 метр қашықтыққа түсті тастың орын ауыстыру модулін табыңыз қараңыз дене не болсын биіктігі иә осындай үй болсын иә мынау деп алайық терезе мына жерде осы жерде мынау жер жер деп алайық жалпы арақашықтық мына биіктігіміз төрт метр мына жер міне төрт метр ол не істеді үш метр қашықтыққа түсті Оры, тастың орын ауыстыру модулі дейді орын ауыстырудың анықтамасы қандай еді мына а нүктесі дейміз мына жерде б нүктесі дейміз орын ауыстырудың анықтамасы бастапқы мен соңғы нүктені қосатын кесінді демек мынау бізде белгісіз бұл бізге орын ауыстыру болады қараңыз а беті бар б беті бар получается бізге с бетін табу керек әрине біз не істейміз бұндай жағдайда жаңа айтқанымыздай тік бұрыш бұрыш болғандықтан міне неге саламыз пифагорға саламыз яғни төрттің квадраты қосамын үштің квадраты бұл неге тең болады әрине 16 16-ға 9-ды қоссам 25 25-тен түбір 5 5 метр деп алады екен яғни бұл бізде 5 метр 500 сантиметр солай ма және тағы не бола алады ә, басқалар келе ме әрине келеді ол не в 5 көбейтуінің үш дәрежесі километр Километр мен үш дәреже қысқарған кезде 5 өзі қалады екен ары қарай кеттік келесі есеп оқушы үйінен солтүстікке қарай 500 солтүстік дегеніміз әрине тік жоғары міне қараңыздар 500 одан кейін ә, шығысқа 100 жүз 100 деп қояйын мынау 500. жүз одан кейін 200 метр оңтүстікке қарай төмен қарай оңтүстікке 200 ә, сосын батысқа 500 бүйтіп сызамын мынау мына бетте 100 болса мына бетте 400 иә ә, жолаушының жүрген мен орын ауыстыруын табыңыз дейді жалпы бүйтіп алайын мен мына аралықты а нүктесі мынаны соңғы нүктені б нүктесі деп аламын жүрген жол табу үшін қараңыздар 500 500-ге жалпы жол тапқан кезде S1, S2, S3, S4. Бізде неше жол? Ә, әрине 5 жол. Қосамыз S5. Енді қараңыздар, бірінші 500 қосамын 100 қосамын 200, қосамын 100, қосамын 4, так, 400, я. Мына екен қосыңыз 600, 600-ге 200, 800, 800-ге 100, 900, 900-ге 400, 1300, яғни 1300 метр жол жүрді. Ал орын осы тапқан кезде қалай болады? Бастапқы және соңын нүктені қосатын кесінді. Демек, А мен бұны бетті түйістіреміз қараңыздар осы жерде бір ә, мән беретін жайт бар ә, мына бет 200 болса мына бетімізде 200 да мына бетте неше қалды 300 қалды дене бүйтіп қозғалып қайтта мына жерге келді ма орын ауыстыру бұл жерде нөл болып кетеді мына бетіміз тек қана 300 бен 400 қалады демек тағы да бұл қандай бүйтіп қарайтын болсақ тік бұрышты үш бұрыш получается пифагорды қолданамыз орын ауыстыру тапқан кезде пифагорды қолданамыз яғни ә, 400 квадраты қосу 300-дің квадраты демек бұл неге тең болады әрине 500-ге тең болады 500 иә? метр деп аламыз 1300 бен 500 метр деген бар ма әрине бірінші бұл 1300 және 500 метр деген с бар одан кейін бар, біз э, е деп белгілесек болады иә? қате емес және қайсысын белгілесек болады h яғни бірнеше жауапты анықтадық ары екеттік енді сіздермен жалпы осы жолға байланысты шеңбер бойымен қозғалған дененің несін жүрген жолмен орын ауыстыруды анықтап көреміз жалпы шеңбердің несі болады радиусы болады және диаметрі болады оны білесіздер барлықтарыңыз ал енді шеңбердің жалпы ұзындығының формасы 2 пи ге тең біз бұны бүйтіп алсақ болады s тең фи r деп аламыз да бұл неге тең шеңбердің жүрген жолына тең болады ал орын ауыстыру дегеніміз уже жаңа айтқанымыздай геометриялық қасиетіне мән береміз түсіндіре алдық қой мысалы қараңыздар радиусы 2 метр шеңберді бойымен а нүктесінен в нүктесіне дейін жүрген мен орын ауыстыру табыңыз дене мына жерден қозғалды қараңыздар осы бағытта иә и в нүктесіне дейін келді жүрген жол табу керек ол үшін біз айтып кетейік мына жерге бір не беріп кетейік сіздерге міне төртке бөлетін болсақ мына жеріміз бізде 90 градус болса пи бөлінген 2 мына жер 180 пи ал 270 дегеніміз 3 пи бөлінген 2 ал жалпы бұл 2 пиге тең болады сол үшін мына жерде қозғал в нүктесіне келді ма шеңбердің мынау төрттен бір мынау төрттен екі мына беті төрттен үш бөлігін жүрді ғой демек үш пи бөлінген екіге тең болып тұр олай болса жүрген жол табамыз с тең жаңа айттық фи көбейту р жолдың формасы фиіміз бұл неге тең радиан болғандықтан біз үш пи бөлінген екіні аламыз сол себепті үш пи бөлінген екі көбейту радиусым неге тең болды әрине екі метр дедік сол себепті екіге көбейтеміз екі мен екі қысқарған кезде үш пи метр шығады екен бұл жүрген жол ал орын ауыстыру тапқан кезде тағы да анықтамасына мән береміз бастапқы және соңғы нүктені қосатын кезеңде демек бүйтіп қосамыз ол бізде тағы s яғни бүйтіп берейік иә x мынау а бар б бар демек бұл қандай тік бұрышты үшбұрыш пифагорға саламыз сол кезде түбір асты 2 квадраты қосу екінің квадраты бұл әрине неге тең болады екі түбір асты екі метрге тең болады түсіндіре алдық деп ойлаймын ары қарай кеттік мысалы осындай екінші есебіміз иә радиус екі метр шеңбердің а және в нүктесіне дейін қозғалған демек бірінші жолдың формуласы жаңа айттық фи р дедік фиіміз бізге неге тең болып тұр қараңыздар мына жерін қозғалды демек төрттен екі мынау төрттен бір төрттен екі бөлігін жүрді ғой ол деген сөз пиге тең болады мына жер иә жүз сексен градус демек пи көбейту екі радиусымыз екі демек екі пи метрге тең бұл бізге түрілген жол ал енді орын ауыстыру деген сөз неге тең болады бастапқы нүкте мен соңғы нүктені э, қосатын кесінді радиусы екі метр болса мына беті де екі метр сол кезде жалпы орын ауыстыру төрт метр болады екен екеуінің қосындысы болады ары қарай кеттік мысалы жердің жасанды серігінің айналу периоды бір тәулік ол радиусы r дөңгелек орбита бойымен жерді айналып қозғалды жердің жасанды серігінің 24 төрт сағатта жолмен орналасуды тап дейді яғни қараңыздар бізде бүйтіп сызатын болсақ толық бір айналым жасады ғой бір тәулік демек ол кезде ә, жаңа айттық фи көбейту r шеңбердің жолы фи дегеніміз екі пи r ге тең болады демек мына жүрген жолымыз неге тең болып тұр екі пи r метр деп аламыз иә метрмен қарастырамыз. ал енді орын ауыстыру не, істеді орын ауыстыру мына жерде а нүктесінен қозғалды айналып қайтадан сол бастапқы орнына келді бұл нүктеміз демек орын ауыстыру бізде нөлге тең болады получается s орын ауыстыруымыз нөл деп қоямыз сол кезде е болады екен ары қарай кеттік радиусы екі метр шеңберді иә біз жаңа осы есепті шығардық иә сіздер үшін түсінікті болды деп ойлаймын ары қарай кеттік енді өзенді перпендикуляр қиып өткен қайық мысалы қайық мынау өзен деп алайық иә қайық осылай өткісі келеді бірақ өзеннің ағысы оны белгілі бір неге икске дейін ығыстырады сол үшін біз осы жерде былай қарастырдық яғни қайықтың ығысуы дегеніміз бұл x болсын ал өзеннің енін y деп аламыз міне y дегеніміз өзеннің ені x деген бұл өзеннің ығысуы демек қайықтың белгілі бір несі бар жылдамдығы бар оны ә, осы бір өзеннің ағысының жылдамдығын ескере отырып белгілі бір неге жылдамдыққа дейін әсер етеді сол үшін біз ә, мына жерде x тең в x көбейту т немесе y өсі бойынша болса в y көбейтуді деп алдық сол кезде өзеннің ені болса y егер ығысу болса x-ті мән береміз жалпы орын ауыстыру тап дейтін болсақ орын ауыстыру дегенімізде әрине біз баған айттық бастапқы мен соңғы нүктені қосатын кесінді получается бізде ә, мынау а нүктесі мынау б нүктесі осы аралықты түйістіретін болсақ тағы да мына жерде 90 градустық не мән келіп шығады яғни пифагорды қолданамыз байқайтын болсаңдар біз пифагорды көбірек қолданып жатырмыз ал енді осы жерде тригонометриялық заңдылықтарға сүйенетін болсақ сүйенетін болсақ біз айтқанымыз осыған дейін яғни синустың косинусқа қатынасы бұл тангенсті береді яғни міне қараңыздар тангенсіміз x-тің y қатынасы деп аламыз катангенс болса керісінше косинустың синусқа қатынасы иә осы мәндерді түртіп аламыз себебі қазір есепті шығарған кезде сіздер үшін пайдалы болады демек қараңыздар енді біз осыған байланысты есеп шығарайық әрине бұл жерде ә, бірінші отызыншы есепке мән береміз біз жаңа айттық отызыншы есеп деп қояйық тангенс альфамыз тең болады әрине синус альфа бөлінген косинус альфаға тең демек табамыз нөл бүтін оннан бес бөлінген нөл бүтін жүзден сексен жетіге бұл бөлген кезде нөл елу жетіге тең болады екен иә демек жаңа айттық біз тангенс альфамыз тең болады ә, x бөлінген y естеріңізде болса осы жерден біз y табамыз y тапқан кезде x бөлінген тангенс альфа болады иә x-ымыз бізде елу бөлінген нөл елу жеті жақсы осы жерде біз калькуляторға мән береміз яғни елуді бөлеміз нөл елу жетіге жиырма сегізде елуді бөлеміз нөл елу жетіге сексен жетіде сексен жетіде жеті жазып қоямыз сексен жетіде жеті демек бұл бізде мынаны бүйтіп өшірейік иә э, келіп шықты метр ал енді орын ауыстыру табу үшін жаңа айттық түбір асты x квадрат қосу y квадрат орындарына қойған кезде түбір асты елу қосылған сексен жетіде жетінің квадраты оның квадраты бар иә сол кезде бізде 100 э, метр келіп шығады тура сол сияқты 31 бірінші есепті шығарып көрсеңіздер болады әрине әрине біз жаңа айтқан мәндерге мән беріңіздер енді минуттық тілшеге байланысты бізде берілген жолмен орын ауыстыру табу керек ол үшін біз не істейміз жалпы қараңыздар сағат тілшесіне байланысты да бұл 12 3 6 9 иә толық бір айналым жасайтын болса 360 градус 360 ты 12-ге бөлетін болсақ 360 ты қараңыздар 360-ты бөлеміз 12-ге. бұл 30 градус демек әр сағаттың арасын біз жетпіс қояйық 30 градус деп аламыз да ал енді әр сағаттың арасында секундтық тілше бар 1, 2, 3, 4, 5. демек 30-ды бөлеміз неге 5-ке бұл 6 градустан получается әр секундтық тілшенің арасы 6 градус бұл бізге не үшін керек есеп шығарған кезде түсінікті яғни осындай мәндерді білуіміз керек түртіп қоямыз ал енді ә, бізде сағаты тілшеге байланысты орын ауыстыру жолы тапқан кезде мысалы минуттық тілше бірінші минуттық тілшенің жүрген жолын табу үшін біз мына бір формуланы қолданамыз бұл жерде екі пи р көбейту а а деген осы минуттық тілшенің жүрген ә, орын ауыстыруы то есть бұрышы неше градусқа бұрылды деген бұрышы болып бұрыш окей ал мынау толық бір айналма кеткен 360 градус ал енді орын ауыстыру тапқан кезде біз оның әрине тағы да геометриялық қасиетіне мән береді екенбіз олай болса екіншісі сағаттың секундтық және сағаттық тілшесінің жүрген жолы қараңыздар ол кезде қай формула қолады екенбіз жай ғана с тең неге өйткені фи дегеніміз бұл бұрыш неше градус жүрді мысалы айталық ә, мына жерде қазір минуттық тілше неше 15 э, ә, минут жүрді иә демек 15 минут дегеніміз мынау нешеге тең мына жер 30 30 30 демек пи бөлінген 2 90 градусқа тең болады деген сөз фидің орнына сіз 90-ды қоясыз және мына минуттық тілшенің ұзындығын анықтайсыз ол беріледі r көбейтесіз жүрген жол кеп шығады ал орын ауысу тапқан кезде тағы да а және б нүктесін қосатын кесімді получается пифагор болады деген сөз енді осыған байланысты бір есеп шығарып көрейік сағаттың минуттық тілшесінің ұзындығы 2 метр сағат 21.00-ден 12.00 аралығында яғни ә, былай деген сөз ғой сызамыз мына жеріміз 21.00 мына жер 00.00 короче 12.00 осы жерден қозғалып мына жерге барды минуттық тілшемізде сағаттық тілшемізде бірдей қозғалады ғой сол кезде мына жерде 2 сағат бар иә ол үшін біз не істейміз бірінші нені табуымыз керек жүрген жолды табуымыз керек ол үшін жаңа айттық екі пи р көбейту а бөлінген 360 градус дедік ол үшін мына толық бір айналым бір жасаған кезде сағат он болады үш жүз алпыс иә градус жүрді тағы бір айналым жасайды сағат 11 болады қосамын тағы 360 градус болды тағы бір айналым жасаған кезде ол неге барады 12-ге келеді демек тағы да 360 градус мен бұны бүйтіп жазсам бола ма 3 көбейту 360 градус деп иә бұл неге тең аға тең болады сол кезде қараңыздар 2 пи көбейтімін радиус дегеніміз 2 метрге тең көбейтемін а дегенім 3 көбейту 360 градус бөлемін 360 градус себебі қысқарту оңай болу үшін сол кезде 12 пи метр бұл жүрілген жол ал орын ауыстыру дегеніміз не бастапқы нүктеміз мына жерде болды соңғы нүктеміз мына жерде болды екеуін түйістіреміз радиусы бар ол не қалай болады s тең түбір астында екінің квадраты қосу екінің квадраты бұл деген сөз екі түбір асты екіге тең түсінеміз иә өлшем бірлігі метр яғни осылай қарастырылады бұл ә, сағат тілшесіне байланысты есеп немесе мына жерде сағаттың секундтық тілшесіне байланысты есеп қараңыздар енді ол кезде ақ біз қалай істейміз жүрген жолмен орын ауыстыру табуымыз керек бірінші жол тапқан кезде жаңа айттық фи эр дедік иә фи неге тең деген сұраққа жауап берейік фи деген 10 секунд болса демек бұл біз бағана айттық ә, әр секундтық тілшенің арасы 6 градус демек фиіміз 6-ны көбейтемін 10-ға бұл 60 градусқа тең бұл деген сөз 60 градусты біз қалай қарастырсақ болады яғни 180-ді ә, бөлеміз неге үшке бөлсек болады иә дұрыс па сол кезде бұл пи бөлінген үш деген сөз получается пи бөлінген үш көбейтемін радиусымыз 3 сантиметр бұл қысқарған кезде пи сантиметр келіп шықты жүрілген жол ал орын ауыстыру бізде қалай болады әрине косинустар теоремасына саламыз себебі бұл 90 градус емес 180 емес сол үшін ә, s тең орын ауыстыру тапқан кезде түбір астына саламыз яғни s э, 1 квадрат қосу s нің квадраты азайту 2 s 1 s 2 көбейту косинус альфа яғни ә, э, орындарына қоятын болсақ алғашқыда 9 қосу 9 азайту 2 көбейту ә, э, 3 көбейту 3 көбейту косинус 60 градус дегеніміз 2-ден 1 2 мен 2 қысқарады мына мен мынау тоғыз қысқарады сол кезде үш сантиметр қалады, иә бұрын ауыстыруымыз демек пи мен үш сантиметр яғни бізде с болады екен ары қарай координата бойынша орын ауыстыруды проекциясы енді орын ауыстыру мен жолдың айырмашылығына тоқталып бағана айтып кеттік қой яғни координата бойынша жол мен орын ауыстыруды табу үшін осындай формула қолданамыз мысалы x өсінде координата болса y өсінде координатамыз мынау z өсінде координата ал орналасу тапқан кезде барлығы бір біріне қандай ә, тікбұрыш 90 градус болғандықтан біз пифагорды қолдансақ болады мысалы мына бір есепті көрейік 12 дегеніміз x нолевой мынау бес дегеніміз y нолевой мынауымыз x мынау y демек қараңыздар бізде ә, дельта sx болса s x минус s x нолевой демек 4, э, азайту 12. бұл минус 8 тең иә сантиметр ал дельта s y бұл s y минус s y нолевой демек y-тің соңғысы 11 азайтамыз 5-ті солай ма яғни мына беттен бір арабиден төрт ол алты сантиметрге тең минус сегізде алты сантиметр деген бар ма бар әрине ол бізде в болады екен немесе мынандай бір есеп бар егер бастапқы координата берілген және соңғысы берілген бұл деген сөз не мынау бізде x нолевой y нолевой z нолевой мынауымыз ә, x мынау бізде y мынау z жаңа айтқанымыздай ғой яғни біз не істейміз дельта sx бұл деген сөз sx минус sx нолевой ал дельта sy болса тура солай y минус sy нолевой дельта sz тең sz минус sz нолевой сол кезде біз мысалы екіден минус екіні азайтамыз бұл неге тең төртке тең болады сантиметрмен екіншісі минус үштен бесті азайтамыз бұл минус сегіз сантиметр үшіншісі минус бестен үшті азайтамыз сол кезде минус сегіз сантиметр бар ма бар төрт минус минус сегіз ал енді орын ауыстырудың векторының модулі дейді да ол кезде біз не істейміз жаңа айттық түбір астында орналасу тапқан кезде яғни төрттің квадраты сегіздің квадраты сегіздің квадраты болды бұл 12 сантиметр демек мынау болады иә не үшін өйткені қараңыздар модуль деген мынау минустарды неге істей саламыз бүйтіп модульге аламыз сол кезде плюстан шығып кетеді деген сөз ә, енді бізде жалпы бірінші сабағымыз осы жерден аяқталды біз сіздерге қазір осы бірінші сабақтың тапсырмасын береміз соны орындайсыздар түсініксіз болған жері болса сұрайсыздар әрине көбірек бізбен кері байланыста болуға кеңес береміз жақсы олай болса келесі сабақта жолыққанша